saya uh, main musik mental oh salah salah metal saya senang menggambar ya mungkin itu bakat alam tidak tahu juga saya aliran metal tuh eh, keren abis kayaknya kalau main musik tuh bikin jiwa kita juga ikut menjiwai dalam musik metal tersebut dan juga kita dapat mencari inspirasi lain dalam bermusik metal. Saya bangga karena dari sekian banyak anak-anak muda di sini cuma saya yang bisa menggambarkan ajar lu harus ngedangan nih ya Wih, kalian main, main musik wani aja Num gamel Lem jadi mencang Jawa kini Jawa Udah zaman sekarang gak zaman musik-musik Bali Alirannya rock Metal punk Belum sih yang lain sih jarang Karena udah menjiwai artinya metal ya mungkin karena zaman metal lah sebenarnya sih semuanya suka karena keahlian saya lebih banyak ke musik Bali itu jadi gampang mainannya tapi yang lebih lancar ya gamelan Thank you. itu pengaruh lingkungan aja zamannya sekarang mungkin itu tertariannya sama gamelan itu saya kira ada sebenarnya tapi mungkin karena waktunya saja belum gitu Hei eh, deh, eh, ini enggak nih. Arah ke ewah saja pang kuda kadang dari sini punya cepak ya kok. orang tua nggak pernah diajakin main-main musik gong kalau uh, uh, niat saya belajar gong tuh sedikit juga uh, karena malu lah selain karena malu juga karena nggak nggak bisa uh, berirama dalam musik tradisional juga Kalau untuk gamelan saya sendiri ya, tidak ada sama sekali darah seni yang mengalir diri saya. Tapi karena agama, budaya, dan keharusan sebenarnya, itu mau nggak mau ya kita harus belajar gitu loh. Kebutuhan di Bali sendiri kan karena banyak upacara itu sangat penting sekali diperlukan gamelan di pura itu kan ada suara kidung ada suara gong itu menambah nama hikmat suasana untuk sembahyang soalnya itu kak iya, Siapa ya? iya, ya, aja yang lain kak banyak juga yang bisa perhatikan ada adik kita biasa ada kreativitas di di Banjar gitu. Kayak bom nih mentok. Nah, belum kapalnya. Cuma kapal nyenceng, beser punya nang ngomel karo padat jadwal ngidangan nier kira Duh, bang, Keinginan sih ada, tapi untuk mengajaknya sulit karena faktor pergaulan zaman itu menyebabkan orang-orang nggak -orang mau melihat gamelan itu lagi. Ini coklat, kan? Nah, harapan tiang sendiri untuk mencintai budaya tiga melan kita yang punya eh, enggak teruskan siapa lagi yang ini meruskan serang kalau uh, niat saya belajar gong tuh kalau ada yang ngajarin juga sama teman-teman juga ikut ya ada sih niat sama-sama artinya eh, diajarin gitu ya saya harap anak-anak muda lebih mau memperhatikan budaya kita khususnya dalam menggambar pokoknya orang tuanya itu sudah tiada <laughs> siapa yang mau melestarikan kan gitu kan anak-anak juga karena mungkin selamanya dia bisa main main gamelan.